アバランチと名乗る反神羅組織による魔航路爆破予告声明に関わる特別警戒態勢の影響によりダイヤが大幅に乱れての運行となっております4番街駅には帝国より遅れての到着予定となりますターゲットは5番マコールだ駅からは市街地の裏道を抜けているマコール内に入っちまえば あとは一番と同じ魔法だまりを目指す派手にドカンとかましてやるぜジェシーとウェッジの分まで俺らでやり遂げる、ああ 予告のことビックスの予想より早く広まってる固まってると目立つかお前らはここにいる なく ID スキャニングエリアを通過します最初の関門だ楽勝だろ大丈夫だって分かってるんだけど落ち着かないね、はあ隣の車両見てきてもらってもいい少し心配なんだ どういう意味だバレット作戦の前はピリピリしてるからお客さんたち怖がってるかも放っておけそう言わずに私は大丈夫だからはあすぐ戻るありがとう ランチなんてああば爆破予告でどこの営業所も大混乱で現場では悲鳴が上がってるだけど私はいや新羅社員は戦うよマコーロを止めたりするもんかへえなんだ文句あるか文句だと なの特にないはっこもあんたはどっしり構えてろじゃじゃじゃじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃん くはないんだろシーファーはそっちじゃねえだろ臨時 ID スキャニング中です スキャニング中です非常警戒態勢を発動手配 ID <laughs> の疑いあり後部車両より車両チェック並びに隔離準備を開始します大変 <coughs> お前ら早く来いクラウドそいつらお願い任せる この車両は隔離されますとにかく前の車両に止まんじゃねえ助かりてえならとっととけクラウド車両システムを起動中まもなくこの車両は確認されます急げよ 私は新羅社員だ敵だろ敵じゃないみんなを守りたいのお願いこっちは私が面倒見る守るからキリがないな手配 ID 所持者3名の隔離を確認相当フェーズに移行しますソルジャー様の言う通りってか仕方ないは 駅は包囲されているはずだ飛び降りようマジか速度を落とせばいいそれミックスのプラン E だ 平気かううんディファいけるか大丈夫終わりだ とねさっき飛び降りる時平気だ軽かったもう何それが愉快痛快相当フェイズをかいくぐるとはなはっしぶといネズミだ 3匹目は生かしているだろうな捕捉済みです2匹と合流させろはっ了解しました 次に備えろうん分かってる近いよ急ごういたバレットティファ無事だったかすぐに行くおそこに階段があんだろう早く合流しないと ぜクラゲどもがその足一本一本吹き飛ばしてやろうか向こうに行けるはずこりゃえ押されてる急ぐぞ ちは任せる終わりチャチャチャチャチャチャチャってなもんよ、手は振り切れたかな余裕余裕場所の確認してさっさと作戦再開だ からはプラン E だ聞こう予定通り行ってりゃプラン A こいつは駅からまっとうにマコールを目指すルートだ今は予定から外れちまったが抜かりはねえオプションを準備してあんのよマコールから近い順にプラン BCD とないくつあるんだ E まで ギリギリかあついてるぜ私たちが乗ったのはメインピラーと4番街をつなぐ4番街線今いるここは隣の5番マコー路線だねまずは線路沿いにマコー路方面に進むぞただし駅までは行かねえ途中で別の道に入る マコーロ近くの駅はどこもやべえくらい警戒されてるからなあっちだね五番街の仲間が目印をつけてる心配はいらないいけるぜいける俺の勘がそう言ってるぜはい クライマックスに備えて少々前倒しで開始しております無論最後はプレジデントのお考え通りにええお任せくださいでは失礼します解析室よりデータ分析は順調とのことですただ被害が想定より大きく このままではお前たちの仕事は何だ過ぎたことをわめき立てることかえは <laughs> 被害だとそれがどうした所詮は使い捨ての駒駒が足りんというなら三番街からでも呼びつければいいだろう 少しは頭を使って先回りできんのかなは部下が無能だと苦労するその点プレジデントは幸運だこの俺様がいるからなガッハッハッハッ 目印は神羅の犬の絵だ壁気にしとけ犬中堅スタンプ奴の鼻が向いてる方に5番魔航路への道が続いてんだ信号の色も見落とすな青が俺たちの進行方法だ止められないから 航路は青信号の先だぜビックスが上にいるジェシーとやるはずだった仕事だから一人で手こずってるはずだ早く行ってやらねえとうん ついていくよしやっちゃおう逃さないたるよろしくね下がっていこう私に任せてそっちかなはあ集中砲火だ覚悟しな悪くない ったぜこいつの鼻に頼るスタンプの鼻が向いてる方が行くべき道目印の通りに進もう のモンスターは魔法の影響でヤバいことになってる魔法のせいああ神羅のせいだ <laughs> ああんたの世界は単純でいい気に入ったかじゃあこっち来いよ考えておこう 悪くない動きだ頼もしいでしょあんたの出番はないいやそりゃありがてえなっ そっちは任せる待ってましたさあ行くよえっらら一丁上がりってな ままへばってな派手に散らすぜ頑張るね当てる続いて行くよじゃあねまるまる太らせやがってどんだけ放置してやがんだ気持ち悪かったあのままじゃ下手すりゃ列車が事故るぞ駆除しないのかな 事故れば駆除すんだろう順番がおかしいよねこっちは通れねえ他探すぞ 犬発見鼻の向き確認しろ上手にかけてるねああいけすかねえ感じがよく出てるぜ見て神羅も一応駆除してたみたいやる気は虫以下だな せまたすぐ湧いてくる適当に終わらせて帰るぞげが入ってきたじゃあ 戦会議だ場所の確認しとくぞ近くに使われてねえ車両基地があるそこが目指す場所だ着いた後は隠し通路があるアバランチの戦闘データは十分な量が取れたと報告が 何度も同じことを言わせるな報告など聞いて何になるそれは風体との戦争を忘れたか敵を侮れば傷つくのは神羅の名声だ歯向かう者は徹底的に完膚なきまでに叩くそれが神羅のやり方ではないのかねな ですがおお貴様はここの連中と一緒に仲良く職を失いたいらしいないい区画にある大型実験機を起動させます手配を急げ これでまた俺様の功績が増えそうだな。ガッハッハッ ほらまた神羅の犬がいるぜ鼻の向き間違えんなよパレットは本当にスタンプが嫌いだよねスタンプは悪くねえよあれを中堅だ犬の鏡だと持ち上げんのが気持ち悪くてしょうがねえスタンプかわいそうマリンの絵本を思い出すぜバカでかい迷路に閉じ込められるやつ 進んでも進んでも壁で壊せばいいバレットと同じこと言ってる取り消す何が不満だよおいちょっと待てこっちだ思ったより警備が厳重だねあの奥が基地みてだ全員蹴散らすしかねえ そこのゲートは通れねえ階段から行くぞもうすぐ隠し通路かプラン B なかなかいい感じじゃねえのどうだ元ソルジャーさんよ ビッグスが考えたんだろ俺の意見も入ってるぜ慎重に進もうどういう意味だそれ レットってば警備多いね妙だな中堅スタンプを探せ隠し通路を教えてくれるぜこれか 離れろ だこちらだかかってこい片付いたなざまあ見だ行こううんなこっちだ 煩わしい解析室の報告では戦闘中に異常値が検出され直後通信が途絶したとのことです異常値だと貴様らの整備が甘かった言い訳ならいえ分析モジュールは正常に作動していたようです状況から考えて観測対象がこちらの予測値を超えたとしか あいつらはポイント E の監視機器は全滅ですプレジデントですはいはい問題はありませんむしろ面白いデータが取れそうでして はい承知しておりますネズミの行き先は分かっておる整備不良でないと言い張るなら子宮異常値の原因を探れ間に合わなければ

通路はコンテナの向こうだな隙間通ってくぞせめ大丈夫おお一番マコロでもさっきみたいな大きな機械と戦ったおおサソリみてえなやつとかな さっきのはさっきの例えるなら何だえあえー、っと例えなくていい とばかし面倒だぜ